हेलो साथीहरू आज फेरि पनि आइसकेको छौँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर र साथीहरू मेरो च्यानलमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि लगभग तपाईँको दुई तिन महिनादेखि नै मैले भिडियो अपलोड गर्न बन्द गरेको थिएँ साथीहरू किनभने त्यस्तै प्रब्लम परेको थियो र साथीहरू अब फेरि आजबाट कन्टिन्यू मेरो चाहिँ भिडियो अपलोड हुनेछ साथीहरू र मेरो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला र साथीहरू मेरो च्यानलमा चाहिँ हजुरहरूले एकदम टेक्निकल गेमिङ नेपाली अर्निङहरू यस्तो यस्तोको बारेमा हजुरहरूले भिडियो देख्न पाउनुहुनेछ र साथीहरू हजुरहरूलाई यस्तो खालको यस्तो खालको भिडियोमा इन्ट्रेस्ट छ भने हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा आउने बेलायकनमा पनि अलमा सेलेक्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ साथीहरू र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ हाम्रो नेपाली अर्निङ एपको बारेमा साथीहरू यहाँनिर आजको यो अर्निङ एपको बारेमा हजुरहरूले फुल जानकारी पाउनुभयो भने हजुरहरूले पनि दिनको दुई हजारदेखि लिएर तिन हजारसम्म हजुरहरूले म्याक्सिमम् कमाउनु सक्नुहुनेछ साथीहरू सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु होला यसलाई कसरी अर्निङ गर्ने र कुन यो कस्तो खालको एप हो सो हजुरहरूले जानकारी पाउनुको लागि लास्टसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु होला र साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र लाइकको साथसाथै च्यानलमा पनि पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर साइडमा आउने बेलायकनलाई पनि अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरू ताकि यस्तै मेरो लेटेस्ट भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ साथीहरू साथीहरू अब हिला नगरिकन हामी लागौँ हाम्रो भिडियोतर्फ साथीहरू यहाँनिर म आइसकेको छु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ र साथीहरू यो अब हजुरहरूको यो यहाँनिर किम्बे एप भन्ने हुन्छ सो साथीहरू यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समै दिनेछु साथीहरू यसलाई चाहिँ हजुरहरूले लगआउट गर्नुपर्ने छ यहाँनिर कसरी लगआउट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो पहिल्यै लगआउट गरिसकेको छ र त्यसपछि चाहिँ ओके साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले साइनअप गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यहाँनिर साथीहरू यहाँदेखि चाहिँ हजुरहरूले सुरुमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ यताउति गरेर सबै थोक मिलाएर यहाँनिर गएर हजुरहरूको कृपया फोन नम्बर भनेछ साथीहरू यहाँनिर फोन नम्बर लाउनुपर्ने हुनेछ र यो जति यहाँनिर जिजेटी यहाँनिर जस्तो जस्तो स्मल क्यापिटल मिलाएको छ त्यस्तै नै हजुरहरूले पेस्ट गर्नु हुनेछ र आफ्नो यहाँनिर कोड राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर साथीहरू कोड हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ साथीहरू र यहाँनिर हजुरहरूले पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुनेछ यहाँनिर फेरि पनि पासपोर्ट गर्नुपर्ने हुनेछ त्यसपछि यहाँनिर अहिले नै दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू साथीहरू यहाँनिर मैले चाहिँ पहिल्यै लगइन गरिसकेको हुनाले गर्दा यहाँनिर मैले आफ्नो अकाउन्टमै जान्छु म साथीहरू साथीहरू मैले चाहिँ पहिला यहाँनिर लगइन गरिसकेको थिएँ त्यही भएर मैले आफ्नै पहिलाकै आइडी मैले युज गरिरहेको छु मैले पनि धेरै भएको छैन यो हिजोबाट यसलाई चाहिँ मैले हिजोबाट मैले युज गरिरहेको छु साथीहरू धेरै मैले मेहनत गरेर यो भिडियो बनाएको छु साथीहरू हजुरहरूले नि यसको लागि यो भिडियोलाई साथीहरू मैले यो धेरै मेहनत गरेर बनाएको भिडियो छ साथीहरू हजुरहरूले एक लाइक र एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू हजुरहरूको एक लाइक र एक सब्सक्राइबले धेरै मोटिभेसन मिल्नेछ साथीहरू र साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले यो घरको अप्सनमा आएर यहाँनिर टास्कहरू इजी टास्कहरू छ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले साथीहरूलाई निम्तो गर्नुपर्ने छ साथीहरू यहाँबाट हजुरहरूले निम्तो गरेर बोलाउनु भयो भने फ्रेन्डहरू आफ्नो जति पनि फ्रेन्डहरू हुन्छ उहाँहरूलाई बोलाउनु सक्नुभयो भने हजुरहरूले पैसा यहाँबाट दि यहाँबाट नै कमाउनु सक्नुहुनेछ साथीहरू र त्यसपछि यहाँनिर हजुरहरूले टास्कहरू देख्नु भएको छ यहाँनिर यो यसमा नि गएर हजुरहरूले ट्विटरमा हो कि खोइ के हो यो साथीहरू मलाई यो त थाहा छैन एक्ज्याक्टली र टिकटक फेसबुक युट्युब यस्तै गरेर हजुरहरूले यिनीहरूको टास्क लाइक गर्ने टास्क हुन्छ साथीहरू यहाँनिर यसरी गरेपछि लाइकको टास्क कम्प्लिट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले यो आठ रुपियाँको दिनको तिनवटा चाहिँ हजुरहरूले टास्क कम्प्लिट गरेर हजुरहरूले चौबिस रुपियाँ कमाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू र त्यसपछि यहाँनिर भिआइपी जिरोमा हजुरहरूले भिआइपी नलिकन हजुरहरूले यसरी तिनवटा टास्क कम्प्लिट गर्नु पाउनुहुनेछ र यहाँनिर हजुरहरूले भिआइपी वान खरिद गर्नुभयो भने हजुरहरूले पाँचवटासम्मको यो चाहिँ हजुरहरूले कम्प्लिट गर्नु पाउनुहुनेछ र भिआइपी टूमा भिआइपी दुईमा चाहिँ हजुरहरूले आठवटा र भिआइपी तिनमा तेह्रवटा र भिआइपी चारमा बिसवटा र त्यसै गरी भिआइपी पाँचसम्म छ यहाँनिर भिआइपी पाँचमा हजुरहरूले बत्तिसवटासम्म टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र साथीहरू यसरी यो एप युज गरेर चाहिँ हजुरहरूले घरमै बसी बसी दिनको तिन हजारसम्म कमाउनु सक्नुहुनेछ साथीहरू र त्यसरी अब यो चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर यति धेरै अप्सनहरू रहेको छ साथीहरू हजुरहरूले यहाँनिर पन्चानब्बेको सम्मको चाहिँ हजुरहरूले पाउनु सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले भिआइपीलाई खरिद गर्नुपर्ने हुनेछ साथीहरू भिआइपी खरिद गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले पैसा आफ्नो पैसा चाहिँ कसरी आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ कुन कुन अकाउन्टमा चाहिँ हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यसबाट कमाएको पैसा चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा कसरी चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा कसरी लाने भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ साथीहरू आफ्नो पैसा चाहिँ आफ्नो खातामा लाउनु छ भने यहाँनिर फिर्ताको अप्सनमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुपर्ने देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू निकासित रकम यहाँनिर अब यहाँनिर आफ्नो रकम कति लाउने त्यो लाउनु पर्ने हुनेछ अनि यहाँनिर व्यापार पासपोर्ट यहाँनिर आफ्नो पासपोर्ट राख्नुपर्नेछ साथै हजुरहरूले हजुरहरूले यहाँनिर आफ्नो अकाउन्टमा भएको र यहाँनिर हजुरहरूले तल देख्न सक्नुहुनेछ दिनमा एकपटक नि शुल्क सो साथीहरू हजुरहरूले दिनमा एकचोटि चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा हाल्न सक्नुहुनेछ र <clears throat> यो चाहिँ हजुरहरूले निकासित गरिएको पैसा हालेको बहत्तर घन्टाभित्रमा हजुरहरूले खातामा आफ्नो पैसा आफ्नो खातामा पाउनुहुनेछ साथीहरू यसरी नै गरेर हजुरहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र साथीहरू यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु र पहिला भनेको कोड पनि त्यहाँनिर पाउने छ सो साथीहरू साथीहरू हेर्दा हेर्दै हजुरहरूको अर्निङ एपको बारेमा पनि कुरा गरिसकियो र भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर साइडमा आउने बेलाइकनलाई पनि अलमा प्रेस गरेर साथीहरू गरिदिनु होला साथीहरू र आजलाई यति नै फेरि हामी भेट्ने नै छौँ नेक्स्ट भिडियोमा साथीहरू